Bumbu racik seenak racikan sendiri. Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Iya, bumbu racikan dari bahan asli pilihan. Tuh, sama kayak racikan sendiri. Bumbu racik, seenak bumbu racikan sendiri.